привет! В данном видео рассмотрим видеокарту после трех лет гейминга. Это у нас 1050 Ti. Стояла в обычном геймерском компьютере. Как видите, она очень сильно отличается от видеокарты после майнинга. Хотя бы тем, то, что она вот такая вот грязная. Видеокарт после майнинга таких грязных не бывает. Ну, по крайней мере, я не видел. Тем более, если они в открытом корпусе, они точно не будут такими заросшими и грязными. Так, здесь пока еще непонятно, что у нас с термопрокладками. Это все надо смотреть, все надо разбирать. То есть, ну, учитывая то, что здесь столько грязи, я не думаю, что там много термопрокладок. Скорее всего, их там фактически вообще по минимуму, по самому. Особо-то сильно нету. По большей части здесь э, я могу наблюдать только то, что нам потребуется замена термопасты. Чип у этой карточки не горячий, радиатор обычный алюминий а с теплотрубочкой одной двумя там одна с этой стороны идет с этой ну разберем точно увидим gaming x msi вот такая вот она у нас грязная э, видеокарта полностью грязнючая а забитая под ужас осталось ее разобрать заменить термопасту если там есть какие термопрокладки, поменять термопрокладки. Не думаю, что их там много. предлагаю видеокарту пропылесосить немножечко, так сказать, а затем продуть, кисточкой прочистить. Вот, пропылесосили, прочистили, в принципе, продули а данную видеокарту. Грязи здесь немножко осталось, но там она а, совсем внутри, так сказать. И здесь уже надо а, карточку вскрывать, разбирать и уже, то есть будем открывать пломбу. Гарантия на нее как раз кончилась в марте этого года, 2021. Так что карточку можно открывать. Что продолжаем разбор нашей видеокарточки. Пломбочка у нее на месте. А, Все на месте. Вот на такой вот подложечке будем ее разбирать. Первое, что нам необходимо сделать, это отключить здесь разъемчики. Так, первый. Так, разъемчики отцепили. И можно уже начинать раскручивать. Посмотрим, возможно ли снять пломбу, не повредив. К сожалению, снять пломбу, не повредив, у нас не получится. Хотя можно было попытаться. Я не собираюсь этим заниматься. Раскручиваем винты по типа диагонали. Система охлаждения у нас небольшая. Так что, в принципе, здесь ничего такого-то особо и нет. Там еще внутри еще один есть разъемчик подключенный. Так что, разбирая видеокарту, с этим надо быть аккуратнее. Все, винты открутили. И здесь у нас еще есть один разъем. Его мы тоже аккуратненько снимаем. О, как все прилипло-то. Вот так вот. Аккуратно сняли. И сейчас мы можем видеть видеокарту после трех лет в гейминге. Здесь на этой видеокарте только играли, фильмы смотрели. Успели немножечко даже кто-то помайнить в 2018 году. Ну, в принципе, все здесь достаточно целое. Видно то, что здесь некоторые пятна остались от термопокладок, нагревы пошли, грязи не особо-то много. Термопаста уже иссохла, ее необходимо менять однозначно. Ничего сложного здесь нет. Термопрокладочки здесь вот такие вот у нас есть. В принципе, небольшие. И причем они это еще в отличном состоянии даже. Я удивлен. Термопрокладки оказались в отличном состоянии. Единственное, надо вот это все почистить, прежде чем трогать прокладочки. всего две термопрокладочки. То они косячные. Их мы, конечно же, поменяем на новые. Хоть они в хорошем состоянии. Ну, поставим новое. У нас есть новое, значит будем ставить новое. Что ж, почистили радиатор на видеокарте, кулера. Все это обмели, и промили. Ну, это а мы сейчас ох, засохшую термопасту мы вот эту вот отколупаем. Вот она прям отваливается, она высохла. Это плохо. Конечно, здесь у нас всего лишь одна трубка идет. На все про все. Одна теплотрубка на весь радиатор. Больше здесь у нас ничего нет. Для снятия термопасты использую обычный специальный очиститель DS1 для снятия термопасты. Его можно найти в DNS, либо же на Озон. На Озон можно целым комплектом найти, а вот с таким вот шприцом, ну, со смазкой для кулеров. Ничего особого, со своей задачей справляется идеально. Термопаста очищается просто на ура есть можно видеть, засохшая термопаста в легкую убирается. Так, все очистили, термопрокладки мы убрали. Осталось дождаться, пока все это добро у нас немножечко подсохнет. Нанести термопасту, а, заменить термопрокладки. Я советую для начала поменять термопрокладки, а потом уже наносить термопасту чтобы нам ничего не мешало. Термопрокладки, как мы помним, стояли только на двух чипах памяти. Вот тебе и гейминговая видеокарта Gaming X, лучшее охлаждение и все прочее. Всего лишь одна трубка радиатора, подсветка, куча понтов, э, никакого бэкплейта защитного металлического здесь нет, ничего нет. Вот как-то так. Gaming, gaming. Обычная карта Могли бы взять видеокарту по тем временам палитовскую. и результат был бы тот же самый. Ну, это гейминговский все-таки потенциал вроде по разгону побольше, но не факт. То, что она бы уступила палитовской, одно и то же. По термопрокладочкам здесь достаточно будет вот таких вот прокладочек. 120 а на 20, 1 миллиметр толщина. Это у нас стандартные прокладки 6 Вт на метр Кельвин, а для 1050 Ti этого более чем достаточно. Здесь заклеено было, я отклеил. Здесь можете посмотреть точно. Это Арктик, термал, пад, номер, все прочее. 120 на 20, одна полосочка у меня. Этого вполне с запасом хватит на эту видеокарту обслужить даже не одну, что мы сейчас и проделаем. Это мы отклеим, нам это ни к чему. Вот так вот выглядит полосочка с нашей термопрокладочкой. Теперь надо нарезать необходимое количество и приклеить. Ну вот, в принципе, все термопокладки поставили, которых не было. У нас не было здесь термопокладок, здесь не было. А на двух чипах памяти не было термопокладок, на а, питаниях у нас тоже не было термопрокладок. Все, мы это поставили. Далее, чего у нас здесь еще не было? А, вот эти термопрокладки, они вообще были по половинке, то есть сэкономлено здесь было все, на чем только можно было сэкономить ничего здесь у нас не было, и нам осталось нанести термопасту. А здесь я все жирные пятна, какие там были, сколько возможно было оттереть, оттер. И теперь надо нанести термопасту. Термопасту я наношу аккуратненько. Это у нас термопаста Гризли, 11 ватт на метр Кельвин. И такую термопасту я уже наношу на сам процессор. На графический процессор потому что здесь теплоотводность как-никак важна. Можно еще чуть-чуть добавить. здесь хватает, но еще чуть-чуть не повредит. Лишним не будет. Лишним точно не будет. Сверху Ну, что ж нам еще остается на радиаторе? Немного посмотреть. А, теплотрубка проходит вровень над процессором. Проц у нас посерединке, поэтому здесь вот так вот центр будет не лишним. Промазать чуть-чуть. Много тоже тут мазать не надо. Смысла от этого нету. Для лучшего пятна контакта. Все. Этого более чем достаточно. Далее, что нам необходимо сделать, так это воткнуть для начала. Вот эту вот фишечку мы воткнем сразу же, чтобы у нас ничего не мешалось. Так вот аккуратненько. Как-нибудь все это проделать. маленькую фишечку, большую фишечку. Аккуратно проверяем контакт. Теперь на той маленькой контакт проверяем. И уже по ножкам аккуратно попадам. саму плату. Вставили. Как видно, попали. Теперь переворачиваем, аккуратненько ложим, аккуратненько переворачиваем и закручиваем. Закручиваем по диагонали, где у меня отвертка. нас на пружинках. Первый болтик аккуратненько. А затем второй болтик. Аккуратненько. Затем вот этот верхний. И Последний. Из болтиков протягиваем, протягиваем, еще раз протягиваем, еще раз протягиваем. Что ж, видеокарта у нас собрана, термопрокладки поставлены. Ну, здесь термопокладками я в одном месте, правда, ошибся. В одном месте они не нужны на чипах памяти, к сожалению, потому что они не достают. Как видно вот здесь, они не достают. Придется их снять. Что ж, там две термопрокладки я снял. принципе, в камеру видно то, что их нет. Они там не нужны. Туда бы потолще что-нибудь взять, но таких толстых термопрокладок у меня, к сожалению, нет, которые можно было бы туда поставить. Ну да ладно, что не поделаешь. Так, а вот на питание... На питание все встало очень-очень хорошо. Здесь можно видеть. Сейчас камера сфокусируется. Что там термопокладки, вот здесь вот видно вот термопокладочки, они нужны и они прижались. Это уже хорошо. Хотя бы так. Это уже лучше, чем без них. По кулерам. Кулера здесь в отличном состоянии. А смазывать смазкой им не требуется. Хождение нормальное. Думаю, еще как минимум года три они отходят. Тем более, по большей части на этом компе, на этой видяхе смотрят фильмы, играют не так часто. И в основном кулера стоят. А стоят они до 50 градусов. Даже до 55, по-моему. Так что радиатор в принципе справляется со своим охлаждением у данной карточки. Максимальное потребление у этой карточки 125-135 ватт. То есть это не так много по сравнению с ее старшими аналогами. Но на этом все. Осталось в принципе вставить ее в компьютер и посмотреть температуру уже в компьютере. Температура процессора после того, как компьютер проработал около часа, 34 градуса Цельсия. В комнате где-то градусов 25-26 сейчас на данный момент. Э, что здесь можно сказать? Изначальная температура была 41 градус. И это у нас э, начальные показатели без каких-либо нагрузок, просто стандартная работа компа. То есть мы снизили показатель температуры проца путем замены термопасты термопрокладок на 6 градусов, а то и на 7 возможно, если постоит компьютер у нас чуть-чуть дольше. По видеокарте. Что можно сказать по видеокарте? А Здесь еще у нас а, то, что у нас температура памяти тоже опустилась, и температура памяти у нас стала ниже на 6 градусов за счет того, то, что мы также почистили радиатор, меняли термопрокладки. ГПУшка, считай, и память ГПУшки у нас э, улучшили результаты на 6-7 градусов пускай. Все, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока.